Roda a ação, índio pilha de luz. Um troço de luz, é o troço de luz. Pode desenhar ou... Tá, essa é... Tem muita Hiện tại bây giờ chúng tôi trả thì an Ý cho các bạn ý chứ Ok, ok, chúng ta trả Oh, that's good enough Well, that is the other Thế cho mấy trường xa tự lần Thế cho mấy trường xa tự lần ganz gerne. Sporttheater war 13 und 25 weiter nach vorne. So, vorne also ganz klar über die Ordnung hergestellt sozusagen nach einem Einsteiger von Sigi Seifer. Und einen Treppenschuss, der Absichtsfinale ausgezeichnet ist Seifer. Dritten haben wir noch, nur Dritten wird noch nicht. Thank you. dass er den weiß, dass er nichts gewonnen hat. Und Also der Senator zurückgezogen, war aber eine klare Entscheidung. So, also Traffic Race Land für Daniel der Stunde, vorne, Flamme, vorne, Marktfahrer, waren alles da. Der ist hier Autorecht gekommen. Leute produzieren der Batterie mit einem Batterie. Welcome, Mr. Hoppas, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Ja, Wagen macht jetzt äh, der bei Schulze und in der frei nach vorne. Im Überfinale der Ball ist für also, das Kilometer. Also wird abwärts sein. Und Peter ist der äh, Peter. I will break the code for you guys. Leiter Landesdamen, das am Anfang ständiges Ende dieses aqui, ó. Alvin Black Blue. Ja, heute war Riesling und das dritte Platz für den Berlin mit der Startnummer 12, das ist Emanuel Schöffel. Und dritter ist der Mann mit dem Fehlerpunkt mit der Startnummer 13, Igor Schieberstein.